ekyambalo kino hajjatuasilikono yavuddewa maama tombuuza bingi ekikulu nyumye ambuulira yono akulaomwami mateeka nasazeewo mwambale kala zifaanagana twagalana ate tukoleki baswit nsaba nkoleko intevie yange egenda ku tv tawe nsaba busayiwa mpe kasita obanga wa idi etuuse omukazi oba olina omuwa ebirungi byokka <laughs> eri mumekapiwa siriki hajati gyali mu nasooka ne muwa eri munnange ate agenda okusaala ejjuma omwana n'agigiramu <laughs> n'agamba kiki kino mangu ddala nankulira onaŋŋamba bw'oba ojja waneeno kati n'ogenda n'omuyiwamu yammeka munakitundu <laughs> anti yali ayagala yabutaano yanyize <laughs> yanyize yali ayagala yabutaano namwada yabunakitundu <laughs> kakati tagisanga muntu mulala yenaenoteri ah, ah, mm. mm. mm. lwaki musazeo kujja kibuli tuyina mizikiti gyamungu tetuyinza saali ate mizikiti ebiri mulundi gumu kati kale ate kira tusula saidi zeeno mm-hmm. kati wona baba batwanguyira nadde maye kibuli mutyawo hajati nga lwaki ebyo byaliwo ebyaliwo bimanyi hajati ate kyoyagala kyogamba ebiki eh, honestly ebiki ebyaliwo ekibuli ebya sheyi sheyi yakola kyekibuli and then what fe tuli basiramu anti aboogere byo si basiraamu mm. kyobala bafa nabyo Hmm. olugoyerwa miliyoni nnya n'ekitundu pure silki miliyoni nnya kitundu <laughs> naye banaye nga mweyaga takura mukoze karema na hamuza asia mbasiza nye bbeeyi lekera okwogera bannya g'abantu sabbeeyi naye nga tukola byaffe va ku bantu yidi ewedde maama omusaabaddeyo ddi oba omukkiriza ddeyo ddi kuba yidi adikanbye njamala kirowoozaako omusajja ojja mufugakula abasajja bajankola bamanyi omulawo agondera awo mulimu byogondera mukakati bwomukyala bwabakuyise ndijangaolyeidi oba olina okujjayadde wakaddeyo oba tolina kyakkola kituufu obubaka bwayidde nga tubaleka abaagalana ababiri nzira mukukutira abasiraamu abali eyo kunaku lwayidi leero batule ewaka bayite abantu bajja balye wamu emmere omala okulya tebatambula kubanga accident zihappening esaawa zino tujja kujja ah, naye esaawa mmeka nwatiise eh, wangeogala vakusaawaogala va mipiira mugende wanje <laughs> tujja mufunayo mm. mu minati tuyiteyo ate mungoye zino kubanaokitegeera <laughs> eh, tuwafumbye ofumbye kirero kuyidi mwami kyagenda olimanyibabeera eri mumakovu gaabwe ishabwe mm. eh, nga byakunywa <laughs> <laughs> tabikoowa niwabinyojjonereero tabikoowa tweyaza mikwano kale mikwano bane tubagala nnyo mwebale kusiiba mwebale kutwagala nebatatwagala tubatumidde nnyo amina <laughs>